assalomu alaykum darsimiz qatnashchilari sizlar bilan devorlar to'g'risidagi darsimizni davom etamiz o'tgan safargi chizgan devorlarimiz e, shu bo'yicha davom etamiz e, ho'p endi keyingisi bizda e, chizilgan devordan yana xuddi shunaqa devor chizmoqchimiz xossalari ham xuddi shunaqa devor bo'lishi mumkin bu qanday bo'ladi o'sha biron bir devorni belgilaymiz masalan mana mana shu devorni belgiladim va modify bo'limida bizda create similar degan anaqa buyruq bor create similarni bosadigan bo'lsam xuddi shu devordan bizga olib beradi mana e, devor to'g'ridan to'g'ri devor olindi xuddi mana mana shunaqa devor xossalari ham bir xil hamma e, jihatlari bir xil mana o'sha o'tgan safar ko'rsatgan shakllarim xohlagan shaklda chizish mumkin rectangle poligon ark arka masalan rectangle mana chizib olindi endi endi e, devorni ba'zi bir xossalar bilan tanib chiqamiz masalan bu rektanglda rectangle orqali chizilgan devorimizda to'rtta devor mavjud to'rtta devor mana har biri alohida agar biron bir devorni bosadigan bo'lsam e, işte proportis bo'limida e, o'sha devorni xossalari kelib chiqadi e, bu yoqda o'sha devorni turi qaysi devor turiga mansubligi mana qaysi devor turiga mansubligi qalinligi qanaqa e, ashyodan qilinganligi qurilish ashyosidan hammasi berilgan to'liq bular bilan to'liq keyingi darsda tanishib chiqamiz hozir devorni aynan qaysi e, leveldaligini bilan tanishamiz ya'ni e, ko'rib turgan bo'lsalaringiz base constraint bilan top constraint degan narsalar bor base constraint e, devor qayerdan boshlanishi top constraint bu qayerda tugashi oldingi darslarda sizlar bilan elevation mavzusini o'tgandik mana project brauzerda elevation degan qatori bor east north south west ya'ni har tarafdan qarashlik hozir chalkashib bo'lib ketmaslik uchun hamma devorlarni o'chirib tashlayman xalaqit qilmaslik uchun oldingi darslar chizilgan devorlar hammasi o'chirib tashlayman mana ishchi oyna faqat e, o'zi qoldi toza top toza bitta devor chizaman aytaylik liniyada laynda to'g'ri chiziqdan bitta devor chizildi endi istni o'sha elevationda o'tgandim ya'ni E, tars ko'rinishi masalan east north south birontasini bo'lsin eastga kirdim ikki marta bosdim sichqonchani chap tugmasini devorimiz va mana levellarimiz ya'ni etajlarimiz qavatlarimiz e, level bir birinchi qavat level ikki ikkinchi qavat devorimiz demak level birdan boshlanadi va ana ikkinchi qavatdan ham uzun ekan uzun ekan baland ekan sakkiz ming millimetr bu yoqda razmerni ko'rsatgan buni qayerdan bilamiz desa mana o'sha devorni belgilaganimizda farqi yo'q xohlasak elevationdan belgilaymiz xohlasak mana leveldan belgilashimiz mumkin farqi yo'q mana hozir belgiladim level birda endi elevationga o'tib olaman east ko'rinishga belgilanib turibdi ho'p belgilaydigan bo'lsam bu yoqda propertiesda bizda xossalarni keltirib ko'rsatadi base constraint ya'ni boshlanish nuqtasi level birda turibdi mana rostdan ham level birda turibdi Э, top constraint unconnected ya'ni belgilanmagan qaysi levelda ekanligi belgilanmagan ya'ni devorni tugash nuqtasi qayergachaligi belgilanmagan bu tagiga qarasak unconnected height ya'ni belgilanmaganlik balandligi э, bu sakkiz ming turibdi demak e, devorni balandligi sakkiz mingligini ko'rsatib turibdi buni xohlagancha o'zgartirish mumkin aytaylik e, yetti ming qilmoqchiman yetti ming qilsam mana devorimiz pasaydi mingga pasaydi yetti ming bo'ldi endi unconnected kerak emas menga level ikkigacha kerak devorim deydigan bo'lsak bizda mana o'sha unconnected deb bossak strelkasini strelka chiqadi mana bitta level ikki degan yozuv chiqadi level ikkini bosadigan bo'lsak mana level ikkigacha qilib berdi buni endi pastdagi unconnected hayt bizda o'chdi bu buni ishlatamiz chunki level ikkigacha degan buyruqni berdik hop bu bilan tanishdik endi level birga o'tib olamiz <clears throat> devorimizni endi e, uch d ko'rinishda qanaqa qilib ko'rsa bo'ladi uch d ko'rinishda ko'rishimiz uchun e, bizda hozir istni o'chirib tashlayman ya'ni elevationni o'chirib tashlayman tepada mana uy shaklida default 3d view turibdi bu o'sha e, elementni devorni yoki uch o'lchamli fazoda ko'rish bosadigan bo'lsam mana uch o'lchamli fazoda ko'rindi mana bizni e, levellarimiz birinchi qavat ikkinchi qavat va chizgan devorimiz uch o'lchamli buni ko'rsatishdan maqsad hozir sizlarga e, devorni ustida ya'ni bajarilgan yana bitta amalni ko'rsatmoqchiman o'shani ko'rsatish edi e, oldingi darsda o'tgandim agar esinglarda bo'lsa bizda view ribbon panelda view bo'limida oxirida tile views ya'ni ekranni прозрачный e, qilib ko'rsatish buyrug'i bor bosadigan bo'lsak mana bu yerda nechta ko'rinish turgan bo'lsa hozir ikkita ko'rinish turibdimi demak ikkita ko'rinishni bir paytni o'zida bitta ekranda ko'rsatib beradi tile yuzini bosadigan bo'lsa mana ikkita ko'rinish level bir ko'rinish va uch o'lchamli fazodagi ko'rinishi belgilasam bu ham belgilanadi endi bizda yana bitta buyruq bor amal bor <clears throat> devorni bosadigan bo'lsam modify bo'limida e, edit profile degan e, buyruq bor bu nima qiladi bu devorni e, umuman elementni devor bo'lishi mumkin pol bo'lishi mumkin yoki patolog bo'lishi mumkin xullas elementni o'zgartiradi edit o'zgartirish masalan teshik ochish mumkin devordan shaklini o'zgartirish mumkin rasmida ham ko'rsatib qo'ygan bundan qanday foydalanamiz bossaman edit profilni bossam mendan so'raydi north south so'rayapti bu degani e, qaysi tarafdan qarashlik o'zgartirish uchun qaysi tarafdan qarash kerak north yoki south nima uchun qolgan e, east bilan west yo'q chunki east bilan west bu yoqda e, devorni ingichka tarafini ko'rsatib beradi o'shaning uchun u tarafdan o'zgartirib bo'lmaydi north va south ko'rsatyapti tek northda tursin north belgilangan va open viewni bossak bizga o'sha tarafni ko'rsatib beradi mana devorning e, chekalarini eng chegara qismlarini pushti rangda ko'rsatib beradi xohlagancha endi bunisida o'zgartirishimiz mumkin aytaylik men e, mana bu yerda spline degan <clears throat> anaqani ham ko'rib ketamiz shu bilan birga e, splayndan foydalanib devorni shaklini o'zgartirmoqchiman bosaman har xil shakllarga o'zim xohlagan shaklni chizib olishim mumkin mana splaynda chizib oldim endi e, tepa qismi kerak emas menga shuning uchun tepa qismini o'chirib tashlayman yo'q ctrl z splaynni uchlarini pastroq tortib qo'yamiz endi belgilaymiz boyagi tepasini belgilolmagan sababi splayn tepadagi chiziqqa ulanganligi uchun uni belgilolmadim o'shaning uchun mana pastroq tortib qo'yamiz splaynni nuqtasini endi tepasini o'chirib tashlamoqchiman o'chirdim mana bitta xatolik bo'ladi xato bo'lmasligi uchun bu splaynga ulanish kerak mana tortib qo'yaman buni ham tortib qo'yaman yaxlit bitta yuzaga ega bo'ldi endi bu buyruq amalga oshadi galchkani bosadigan bo'lsam devorim o'sha shaklga keladi mana d holatda ham ko'rish mumkin mana oldingi darsda ko'rsatgandim 3dni aylantirish uchun shift e, klaviaturadan shift bilan e, sichqonchani g'ildiragini bosish kerak sichqonchani harakatlantiradigan bo'lsak 3dda biz aylantirib ko'rishimiz mumkin u yoqdan <clears throat> e, faqat bu buyruqda o'sha devorni asl birinchi holatdagi chegaralar saqlanib qoladi mana bosganimizda mana chegaralari mana saqlanib turibdi buni o'zgartirgan bo'lsak ham chegaralar lekin o'sha holatda saqlanib qoladi endi level birga o'tib olaman nors hozircha kerak emas yana faqat level birni e, anaqasi kerak level birni e, o'zi ko'rinishi kerak uning uchun oldingi darsda ko'rsatgandim tab viewsni bosaman level birni o'zi yoki uch o'lchamlini o'zi mana alohida ko'rsatib beradi bu devorimiz endi hozir darsimiz 10 minut bo'ldi keyingi video darslikda yana mana shu mavzuni davom ettiramiz